السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة جايين نشرح لكم موقع لعبة النحل أو لعبة عسل النحل بس النهاردة هنشرحها بطريقة مختلفة جدا غير أي حد هيشرحها هنشرح اللعبة بكل المصداقية بإذن الله عشان خاطر نشوف هل الموقع صادق أم لا وهل فعلا أنا هقدر أسحب من الموقع وهقدر أشتغل على الموقع ولا لا وطبعا في البداية دي وجهة التسجيل بتاعت الموقع أول حاجة بتدخل تسجيلك بريدك الإلكتروني وكلمة السر وطبعا بعد كده تضغط على يسجل وطبعا بمجرد ما تسجل الموقع بيديك عشرة روبل هدية تسجيل دي خاطر بتشتغل تعدين على الموقع يلا بينا بقى نسجل ولو انت مسجل في الموقع زينا كده اعمل تسجيل دخول على طول طبعا دي وجهه تسجيل الدخول اللي على يسار الشاشه هنضغط كده لياتي على طول وبيفتح معانا الموقع اللي انتم شايفينه زي ما انتم شايفين كده قدام حضراتكم كده احنا عايزين المصداقيه في الموقع الموقع بيشتغل ازاي وبيسحب ازاي ويعني وازاي في ناس بتكسب وفي ناس مش بتقدر تسحب ارباحها وفي ناس طبعا الحساب بتاعها اتقفل خالص يعني اسباب كتير هنشرحها في الموقع وخليكم متابع معانا بس يا ريت في البدايه يا ريت ما تنساش تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس وتختار علامه الكل عشان خاطر يوصلك كل جديد ما تنساش بقى احلى like. طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم كده انا رصيدي دلوقتي 14 روبل و18 سنت في الموقع طيب ال 14 روبل دول هقدر اسحبهم انا عن نفسي هقدر اسحبهم واثق 100% ان انا هسحب ال 14 روبل ليه بقى عشان خاطر انا عندي احالات من الموقع عشان كده هقدر اسحب من الموقع فانت اول حاجه الموقع بيديك 10 روبل هديه ال10 روبل دي بتاخدها وتشتغل تعديل بس مش هتقدر تسحب من الموقع الا اذا كنت لازم تعمل ايداع الاول على الموقع هبسط لكم الموضوع خالص بص كده على الاحصائيات بتاعتي هتلاقي هنا رصيد الشراء انا عندي آه تقريبا كده 27 فرق لا انا كنت عامل ايداع ب 20 روبل طبعا واشتريت بيها ايه اشتريت بيها النحل كده عشان خاطر يشتغل التعدين معايا طبعا ايداع 20 روبل دول انا سحبت بيهم 6 روبل فقط فجيت اسحب تاني قال لي لازم تعمل ايداع تاني عشان خاطر تقدر تسحب لا اما تجيب احالات والاحالات دي ممكن تكسب منها عشان خاطر تقدر تسحب طيب انا هنا جاني دخل من المرجع حوالي 5 روبل الخمسة روبل دول 5 روبل و28 سنت دخل المرجع دي طبعا من الاحالات اللي انا عاملها الايحالات دي جابت لي 5 روبل و28 سنت طبعا الموقع عشان خاطر تقدر تسحب لازم يكون عندك نقاط سحب نقاط السحب دي لك ازاي لك من خلال الايحالات بس يكون ايحالات كمان ولازم تعمل ايداع يعني مش ايحالات فقط يعني ممكن تجيب ايحالات بس الايحالات ما عملتش ايداع عندك كده مش هتقدر تسحب لازم يكون ايحالات وتعمل ايداع عندك لا اما الطريقه الثانيه انت تعمل ايداع فطبعا برضو الايداع لو عملت انت ايداع الايداع اللي هتعمله مش هتقدر تسحب بيه راس مالك يعني انا زي ما انتم شايفين كده انا عملت ايداع ب 20 روبل ما عرفتش اسحب اسحب غير ستة روبل فقط تمام يعني طريقة الايداع يعني انت من الاخر كده لو عايز تشتغل على موقع او لعبة العسل النحلي ده فلازم تكون ان انت تقدر تجيب احالات للموقع واحالات كمان تعمل ايداع في الموقع انا مثلا الوقت عندي 14 روبل و18 سنت لو ضغطت كده على ينسحب طبعا فتح معايا كده بختار محفظه Payeer. وزي ما انتم شايفين هنقرا الاول انا ساحب قبل كده 6 روبل من الموقع طبعا كنت عامل ايداع ب 20 روبل فسحبت 6 روبل فقط بعد كده ما قدرتش اسحب فطبعا رحت شارح الموقع على اليوتيوب فجاتني احالات وفي ناس عملت ايداع آه على الموقع فدلوقتي هنا لو ش... لو انت قريت كده بيقول لك الاعدادات معالجه المدفوعات تلقائيه حدد المحفظه في الحد الادنى للدفع هو 1 روبل والحد الاقصى للدفع هو 25000 روبل تمام بيقول لك عندك نقطه نقديه 15 آه، روبل و 89 سنت يعني انا اقدر اسحب من الموقع قد يعني تقريبا كده 15 روبل 89 سنت انا الدكتور سيدي 14 روبل يعني حقدر اسحبهم ولو كملت 15 روبل و89 سنت حقدر اسحبهم انما اكتر من كده مش حقدر اسحب عشان خاطر النقاط النقديه عندي قليله طب لو ضغطنا على كلمه نقاط نقديه دي كده هنقرا بقى ايه بيقول لك في حسابك نقاط نقديه 15 و 89 روبل روبل تبادل النقاط يمكنك ايضا استخدام بيقول لك عند تجديد الرصيد يتم اضافه النقاط النقديه اليك بمبلغ 30% من مبلغ التجديد تمام يعني 30% يعني انت لو عملت ايداع ب 100 روبل مش هتقدر تسحب غير 30 روبل فقط تمام وعندهم شهاده رابط, رابط يذهب 100% الى cash point طبعا اللي طبعا اللي بيتكلم كده على الاحالات هو لو جات الاحاله تحتك لو شهاده رابط من العناوين اللي هي طبعا في مواقع التصفح دي كده بتاخد تقريبا كده 100% من ال point بتاعهم يعني هم لو اداك لو هو كسب واحد روبل من مواقع التصفح انت ممكن تسحب واحد روبل آه، طبعا بديها لك الموقع يعني المهم عشان خاطر ما اطولش عليكم الموقع كله بيعتمد على الاحالات ان انت تجيب احالات وتكون عامله ايداع في الموقع فكده انت تقدر تشتغل وتسحب من الموقع بكل سهوله ويسر وكل مصداقيه تمام انما مش هتقدر تجيب احالات في الموقع فانت يحسن يستحسن ان انت ما تشتغلش خالص على الموقع ولا تعملش ايداع في الموقع خالص انما هتقدر تجيب احالات لا اشتغل يا باشا وحط رجل فوق رجل وهتكسب كمان وانت واثق وربح مضمون ان انت هتسحبه يعني بطرق بسيطه وسهله جدا تمام فانا رصيد دلوقتي زي ما قلنا 14 روبل و18 سنت واقدر اسحب من موقع 15 روبل و89 سنت فكل موقع بيعتمد على النقاط النقديه النقاط النقديه زي ما قلنا بتيجي من الايداع ايداع في الموقع وطبعا الايداع بيديك طبعا 30% فقط آه، نقاط نقديه زي ما قلنا لو عملت ايداع ب 100 روبل بتك بتقدر تسحب 30 روبل فقط ولو طبعا لازم تجيب احالات عشان خاطر تقدر تسحب من الموقع ارباح كبيره زي ما انت عاوز طيب كده انا هروح الاول آه، اضغط على جمع الارباح انا لسه كنت جمع الارباح قدام ما آه، انشر الموقع بس هضغط كده على جمع الارباح تمام انا رصيدي دلوقتي 14 روبل و18 سنت هضغط على على ينسحب كده هختار محفظه بيير هنسحب كده قدام حضراتكم ال 14 روبل انا كنت نفسي اكمله 15 الاول بس يلا هنسحب ال 14 روبل كده وهنضغط كده على ينسحب طبعا يقول لك هذه الصفحه غير موجوده انتقل للصفحه الرئيسيه بس انا كده سحبت الموقع هنا لو بصيت على رصيدي كده اصبح صفر خلاص يعني ما عنديش رصيد تاني كده السحب بتاعي وصل عشان خاطر نتاكد برضه نروح على محفظه بيير كده فجينا كده على محفظه بيير هنا زي ما انتم شايفين هنضغط كده على علامة الساعة زي ما انتم شايفين كده 14 روبل اهو وصلوني 14 روبل و4 سنت كده سحبتهم من الموقع فطبعا لسه ساحبهم دلوقتي حالا اللي هم وصلوني موقع من موقع لعبة النحل او او لعبة عسل النحل كده انا الرصيد اخدته هنتقل كده الصفحة الرئيسية بتاعة الموقع فكده خلاص انا كده اخدت ارباحي من الموقع فدلوقتي انا ممكن قدامي اسحب يعني ده لو ضغطنا كده على ينسحب تاني كده ضغطنا على محفظه Payeer كده فهنا بيقول لي نقاطك النقديه هقدر اسحب واحد روبل واحد وسبعين سنت اللي قاعدين معايا فانا مجرد ما اكمل واحد روبل واحد وسبعين سنت هقدر اسحبهم لكن بعد كده خلاص وهو زي ما انتم شايفين اللي اتدفع لي كده كام انا سحبت ستة روبل وهو الوقت ال 14 روبل و18 سنت اللي هم وصلوني على محفظة البيير 14 روبل و4 سنت آه فقط تمام ده الشرح المبسط بتاع لعبة العسل النحل ان انت بتقدر تسحب ارباحك بس زي ما قلنا عن طريق الاحالات لازم تجيب احالات او عن طريق الايداع فطبعا بس الايداع زي ما قلنا مش مضمون بتاخد 30% فقط من الايداع بتاعك فيا رب يكون الشرح عجب حضراتكم يا ريت ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته